a sancționa și în dicționar este a pedepsi. Mă refer la copii. Te provoc să-ți amintești tu cum ai fost crescut, prin sancționări și pedepse sau prin prietenie și prin uh, inspirație. Te-a inspirat părintele tău sau ți-a zis de astăzi vei fi pedepsit dacă nu faci nu știu cum. Eu uh, și și dar uh, mi-aș dori dacă și avea o putere de zână, ca toți copiii de pe lumea asta să fie crescuți prin inspirație. Mai întâi să fac eu ca părinte și oricum îl inspir și pe copil, pentru că prin sancțiuni și prin pedepse nu știu dacă uh, s-a reușit vreodată o educație ca lumea. Din potrivă, s-ar putea ca la 30-40 de ani, când va fi mai în vârstă copilul, să fie nevoie tot prin sancțiuni și pedepse să se unească să facă un lucru. Poate te provoc și ți amintești ție cum ți-ar fi plăcut să fii crescut. Ciao!